في شرح التشبيه وأنواعه بعد أن شرحنا تعريف التشبيه وأركان التشبيه وأنواع التشبيه وشرحنا أيضا في فيديو سابق التشبيه التمثيلي اليوم بإذن الله تعالى سنتناول نوعين من التشبيه وهما التشبيه الضمني والتشبيه المقلوب سنبدأ بالتشبيه الضمني بعد أن تعرفنا على التشبيه التمثيلي وناقشنا جوانب الجمال في التشبيه التمثيلي وطريقة التشبيه التمثيلي في إيصال الفكرة وبلاغة التشبيه التمثيلي وجماله في القرآن الكريم وفي النصوص الشعرية والأدبية اليوم بإذن الله تعالى سنناقش التشبيه الضمني سنبدأ بالأمثلة لاحظ معي هنا بيت جميل لأحد كرماء العرب يقول مخاطبا لزوجته لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي ما معنى البيت هو يخاطب من تنكر عليه أنه آه، ينفق دائما وتخشى عليه من الفقر فيقول لها لا تنكري خلو الرجل الكريم من الغنى فإن ذلك ليس غريبا ما هو دليلك في ذلك؟ قال لأن قمم الجبال وهي أعلى الأماكن لا يستقر فيها ماء السيل لاحظ كيف استطاع أن يوصل فكرته يريد أن يجعل نفسه مثل قمم الجبال وأن يجعل الكريم في كل مكان وفي كل زمان مثل قمة الجبل لا يستقر فيه السيل لماذا؟ لأن السيل يهبط دائما إلى الأودية كذلك الغنى والمال يستقر عند من هم ضعفاء النفوس أما كرماء النفوس فإن المال لا يستقر عندهم فهم مثل مثل المكان العالي لا يستقر فيه السيل نجد هنا أن الشاعر استخدم التشبيه لكنه لم يستخدم التشبيه بطريقته المعتادة بأن استخدم مشبه ومشبه به وجه الشبه وأداة التشبيه لا نجد ذلك أبدا في هذا في هذا البيت وإنما نجد أن الشاعر وصل لنا فكرته وشبه نفسه بالجبل وبقمة الجبل وبأنه لا يستقر فيه السيل لكن التشبيه هنا أتى تشبيها مختلفا عن التشبيه المعتاد وهذا التشبيه نسميه التشبيه ضمني لأنه لو أراد أن يأتي به بالتشبيه المعتاد لقال إن الكريم الذي لا يدخر شيئا من المال يشبه قمة الجبل تخلو قمة الجبل من السيل عندما يهطل عليها المطر والكريم ما يحصل عليه من مال فهو ينفقه إذا قمة الجبل أو الكريم يشبه قمة الجبل في هذه الصفة لكن الشاعر هنا أتى به بشكل ضمني ولم يأتي به بأسلوب صريح وهذا ما نسميه بالتشبيه الضمني إذا التشبيه الضمني لا نجد فيه أركان التشبيه أبدا بشكل صريح وإنما نفهمه من خلال السياق فهما ضمنيا ما معنى ضمني؟ يعني متضمن الكلام متضمن لهذا التشبيه عندما نريد أن نتعرف على التشبيه الضمني نجد أننا لا نصل إليه مباشرة بل نحتاج إلى شوي قليل من التركيز من أجل أن نصل إلى التشبيه الضمني هناك مثال آخر سنتناوله قول المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام هنا المتنبي أوصل لنا الفكرة جميلة هل ترى هل ترى أن هنا آه، تشبيه في هذه البيت؟ نعم هنا تشبيه في هذا البيت التشبيه هنا شبه, شبه ماذا بماذا؟ لاحظ نجد أننا لو ركزنا على, التشب... على هذا البيت سنجد أنه شبه الشخص الذي يقبل الذل دائما يعني شخص دائما كل يعني كل مرة يذل ويهان وهو يتقبل الذل ولا يدافع ولا آه، يعني يدافع عن كرامته تهون عليه كرامته لا يتألم لما يمسه من ذل وهوان من الناس شبه هذا الرجل بحال الميت فبما أن هذا الرجل لا يتأثر بالإهانات وبالذل كذلك الميت لا يتأثر إن أتيت بسكين و وقمت تقطع أجزاء من جسده لا يتألم ولا يصرخ ولا يشتكي ولا يبكي لأنه قد فقد أحاسيس الحياة كذلك هذا الرجل قد فقد أحاسيس الكرامة إذا هنا تشبيه جميل ورائع لكننا لم نجده آه، مصرحا به لم نجد أن المتنبي استخدم أركان التشبيه المعتادة المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه لم نجد أنه استخدم ذلك إطلاقا ولكنه أتى بالتشبيه من ضمن الكلام هنا شيء جميل يعني أريدك أن تركز عليه وهو أنك تجد دائما أن الشطر الثاني من البيت أو التشبيه يأتي برهانا ودليلا على صحة مقولة الشاعر في الشطر الأول الشاعر أراد أن يوصل لنا أن الإنسان الهين يسهل الهوان عليه ما هو دليلك ما هو برهانك أتى بالتشبيه كدليل وبرهان على ما قاله ليثبت به صحة ما قال فقال دليلي على أن الإنسان الميت عندما تأتي تقطع في في جسده فإنه لا يحس لأنه قد فقد أحاسيس الحياة وهذا التشبيه أتى به كدليل يثبت به صحة كلامه على أن الإنسان الهين يسهل عليه الهوى إذا هذا التشبيه الضمني نقطة مهمة يؤتى بالتشبيه الضمني ضمن الكلام اثنين يأتي بالتشبيه الضمني أو نجد التشبيه كدليل وبرهان على صحة مقولة واردة في الكلام سنأخذ مثال ثالث هنا شاعر يمدح الشيب أي شيب يمدح الشيب الذي نجده في رأس الشاب في رأس الإنسان الذي ما زال صغيرا في السن فيقول قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب هل هناك تشبيه؟ نعم النور الشيب شبهه بالنور وشبهه بالزهر الأبيض وشبه الفتى الصغير بالقضيب الرطيب النور الذي هو الزهر الأبيض شبه الشيب بالزهر الأبيض أو بالنور وشبه الرجل الفتى بالقضيب الرطيب هذا تشبيه لكنه لم يأتي به مصرحا به وإنما أتى به من ضمن الكلام ولو أراد أن يصرح لقال إن الفتى الذي قد خطه الشيب كالغصن الرطيب حين يزهر هذا ما فهمناه أيضا نجد الاستنتاج الثاني أنه هنا أتى ليدلل على صحة مقولته أن الإنسان قد يشيب وهو ما زال صغير وهذا ليس عيب أتى بدليل وإثبات وهو أن الغصن الصغير الذي ما زال ينمو قد ربما أحيانا تظهر فيه الزهر أو يظهر فيه الزهر الأبيض هذا تشبيه أسميه تشبيه ضمني لماذا؟ أولا لأنه لم يستخدم أركان التشبيه هنا ولم يأتي به بالطريقة المعتادة اثنين أنه آه أتى بالتشبيه كدليل على صحة مقولة أوردها الشاعر سابقة لهذا التشبيه أنه أتى بالتشبيه كدليل وبرهان يثبت فيه صحة مقولته وهذا التشبيه إذا أيضا نسميه التشبيه الضمني كما لاحظناه من خلال المثالين أيضا السابقين هنا شيء مهم جدا نستنتجه أن التشبيه الضمني تشبيه خفي لا يأتي على الصورة المعهودة ولا يصرح فيه بالمشبه والمشبه به لكننا نفهمه ونلمحه من مضمون الكلام وهذا سبب تسميته بالتشبيه الضمني هناك شيء آخر أريدك أن تركز عليه عندما تتعرف على التشبيه الضمني وهو أن غالبا ما يكون المشبه قضية أو ادعاء تحتاج إلى برهان كما نلاحظ هناك في في آه، بيت المتنبي عندما قال من يهن يسهل الهوان عليه ما هو برهانات ما هو برهانك أراد أورد قضية وادعاء محتاجة إلى برهان ثم أتى بالمشبه به كدليل وبرهان ويكون المشبه به هو الدليل والبرهان على صحة المعنى باختصار التشبيه الضمني قضية وهي المشبه الدليل على صحتها هو المشبه به تشبيه الضمني تجد أنه قضية وأتى بدليل يثبت فيه صحة هذه القضية إذا هذا هو التشبيه الضمني أظن أنه اتضح وبان من خلال هذا الشرح بقى معنا التشبيه ما نسميه بالتشبيه المقلوب أيضا تذكر أن هناك أيضا ملاحظة كتبتها هنا التشبيه الضمني لا تذكر فيه أداة التشبيه أبدا وهذا وجه الخلاف الاختلاف بينه وبين آه، التشبيه التمثيلي التشبيه التمثيلي غالبا ما تذكر فيه الأداة أداة التشبيه يعني مثل كلمة مثل أو الكاف أو يشبه أو يماثل أو يضارع وهكذا إذا هنا التشبيه الضمني بان واتضح سنأتي إلى التشبيه المقلوب التشبيه المقلوب بسيط جدا واضح جدا من من عنوان ال ال ال من عنوانه أنه مقلوب بمعنى أنك تجعل المشبه مشبه به والعكس يعني تقوم بقلب ركني أو طرفي التشبيه التشبيه الأساسيين وهما المشبه والمشبه به لاحظ معي هنا بيت الشاعر يقول وبدا الصباح كأن غرته الصباح عندما ظهر كأن غرته وجه الخليفة حين ينتدعون من المعتاد أننا دائما نشبه الوجه الجميل والمشرق والبهي بالصباح لكن الشاعر هنا قلب الوضع قلب الموازنة قلب المعادلة فجعل من الصباح شبيها بوجه الخليفة بدلا من أن يقول وجه الخليفة يشبه الصباح جعل الصباح هو من يشبه وجه الخليفة إذا هذا التشبيه أسميه تشبيه مقلوب ما الغرض من إيراد التشبيه المقلوب الغرض منه ادعاء أن وجه الشبه متوفر في المشبه أكثر من المشبه به وجه الشبه ما بين الصباح وجه الخليفة هو أو الصفة المشتركة ما بين الصباح وجه الخليفة هي النور والبهجة والجمال هنا الشاعر ادعى أن وجه الخليفة أن وجه الخليفة أكثر بهجة ونورا وجمالا من الصباح وهذا التشبيه أسميه تشبيه مقلوب خذ مثال آخر مثلا جرت العادة أن تشبه الوجه الجميل العرب تشبه الوجه الجميل بالقمر فيقول أنت كالقمر لكن إن أردت أن أجعله تشبيها مقلوبا فأقول القمر يشبهك في جمالك إذا هذا تشبيه أسميه تشبيه مقلوب وهو أني أجعل المشبه مشبها به على ادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأن الصفة المشتركة هي موجودة في المشبه أكثر من المشبه به لأن العادة جرت أنه نشبه ال ال الذي يتوفر فيه الصفة بشكل أكبر نسميه المشبه أو نجعله المشبه به لكنه هنا عكس الموازنة وعكس أو قلب المعادلة وجعل المشبه مشبها به وهذا ما نسميه تشبيه مقلوب إذا نكون هنا قد استوفينا شرح التشبيه الضمني والتشبيه المقلوب وشرحنا أنواع التشبيه بأكملها ولم يتبقى لنا إلا فيديو قادم بإذن الله تعالى سأوضح فيه أغراض التشبيه لا تنسوا الاشتراك في القناة آه، وتفعيل الجرس من أجل أن يصلكم كل جديد أيضا روابط الفيديو أو روابط الفيديوهات السابقة التي تتعلق بهذا الدرس ستجدونها في وصف هذا الفيديو آه، لا تنسونا أيضا من خالص دعائكم ودعمكم وتعليقاتكم إن أردتم سؤالا أو استفسار فنحن آه، مستعدون للإجابة عليه فقط ضع تعليقا لكي نجيب على أسئلتك إلى اللقاء